Tiger daging jadi nggak perlu dijemur ya? ya kalau basah mah dijemur. Oh. Mana? Oh, nak. besar tuh apinya tuh bagus terutama bisa stabil tuh api itu gitu terus kita tunggu berapa lama habis na api teh namun diisi gitu